丑，活得久；长得帅，老得快。我宁愿当一个丑八怪，积极又可爱。

two three, they call me. Pepsi, you ready? I don't want to see you anymore. Mama. Good boy. Mom, mom, mama. 终于等的想起了下课铃，已经约好在操场等你。夏天真的是暖的可以，带你去吃草莓冰淇淋。如果你有一点坏心。情。 ながに試験の芸の乱暴つこきのらしいねね 有人。哈 You are my honey bun, sugar plum, pumpkin, umby pumpkin. You are my sweetie pie. You are my cupcake. Uh-huh, uh-huh. 有人，哎呦我的妈！